Hallo, herzlich willkommen beim neuen Video. Wir sind hier in Berlin und werden jetzt äh, hier lustige Sachen machen. Ich habe hier meinen Freund parat und der Stefan singt uns jetzt ein schönes äh, Liedchen. Los und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Ja, doch lasst uns alles, wie mein Kopf tut weh. Ich habe gesagt, du sollst das unterlassen. Nimm mich. Sitz mal auf. Der Rucksack, der Rucksack. Du kriegst heute keine Antwort, das gehört! Aber nein. Nicht schreien. okay, ich habe eine recht schwierige Operation. Entschuldigung, Sie bitte, können Sie bitte Platz machen? Ich muss ganz kurz zum Ich habe eine richtig wichtige Operation. Ja. ja. bestimmt der nach die Runde. Alle wollten den Glas oh, Also wir haben ja noch ein Platz frei, Anna. Kein guter Nachtkuss, ja. Ich hab heute schon guten Nachtkuss von den Frauen bei uns. Ey, du drehst ihn nach da und du drehst ihn nicht da. Und wenn ich Bock habe, dann <laughs> Da passen noch Robben mit rein. Schau mal aus, komm schon. Oh. Oh. ja, das ist wirklich schön. <laughs> Oh, ich bin jetzt echt Musst du nicht ausmachen. Schulter wieder hoch. Das ist wie ein Witz, den ich nicht kapiert habe. Es tut mir leid. Tut mir leid. Oh. Und hier steht Das ist geil. Ich mach jetzt. Mal übelsten Namen. Ich bin schön unser Brief, ne? Er fährt echt wieder hoch. yourself Ihr könnt auch ruhig sprechen. <laughs> Den Ton kann ich auch rausmachen. Ja, wir, wir genießen diese Oh, äh, Robin stinkt!